Benvenuti, questo è il mio secondo video sul canale Aspi96. Dunque, finalmente rispondo alla terribile domanda. Che cos'è la sindrome di Asperger? Che cos'è? sto pensando un attimo non è che sia poi facile facile da definire e quindi non la definisco ma vi spiego che cos'è allora c'è chi ritiene che sia una gravissima patologia chi ritiene che sia un'anomalia non patologica e c'è chi pensa che sia semplicemente un dono la sindrome di Asperger prende il nome da Hans Asperger che la definì come un insieme di caratteristiche. Circa un secolo dopo, i suoi lavori e i suoi studi vennero riconosciuti. Lui era ovviamente defunto. In seguito, la sindrome di Asperger venne introdotta nei manuali diagnostici. Ovviamente non vi interessano i manuali diagnostici, volete sapere le caratteristiche di cui ho parlato. Vi dico che tali caratteristiche sono tantissime non le elenco in questo video, non le so nemmeno tutte. Vi dico semplicemente che queste caratteristiche si definiscono tratti Asperger e alcuni sono anche tratti autistici. Quindi la sindrome di Asperger ha qualcosa in comune con l'autismo. Alcune di queste caratteristiche sono positive, alcune sono negative e alcune sono neutre. Non è possibile diagnosticare o escludere la sindrome di Asperger in base ad una sola di queste caratteristiche, neanche in base a due. Infatti, chi ha la sindrome di Asperger in genere non manifesta tutte queste caratteristiche e ci sono persone non Asperger che ne presentano qualcuna. Quindi possiamo dire che è Asperger chi ne ha parecchie. Inoltre, l'intelligenza di una persona Asperger è normale o superiore la maggiore caratteristica negativa della sindrome di Asperger è la difficoltà di interazione sociale. Per quanto riguarda le cause della sindrome di Asperger, vi dico che non esiste una causa univoca. Rassegnatevi, non c'è! La sindrome di Asperger, inoltre, fa parte, insieme all'autismo, del cosiddetto spettro autistico. Ma di questo vi parlerò nel video successivo al video successivo a questo. Infatti nel video successivo a questo vi spiegherò che cosa vuol dire ASPI, come vi ho promesso nella presentazione. Quindi iscrivetevi, ma soprattutto commentate